Hacker in the hood series part two hacker in the hood series part two में आप सबका स्वागत है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे वीडियो के ऊपर एक लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी तो वो देखिए और फिर यहाँ पे वापस आइए या फिर ये देखना है तो ये पूरा देखिए hacker in the hood series part one में हमने डिस्कस किया था कि what is hacking types of hackers introduction to cyber crime part two में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स अलग प्रकार के hackers hackers are classified according to the intent of their actions hackers को बांटा जाता है उनके actions के हिसाब से मतलब अगर कोई अच्छा हैकर है तो उसे हैकर हैकर बोलते हैं और अगर कोई बुरे काम के लिए हैकर होता है तो उसे ब्लैक हैट या फिर क्रैकर बोलते हैं उसी के हिसाब से हैकिंग में जो हैकर के एक्शंस होते हैं जो उसके काम करने के फेस और क्या मोटिव होता है उसके हिसाब से उनको बांटा जाता है और क्लासीफाई किया जाता है फर्स्ट हैकर होता है एथिकल हैकर वाइट हैट जैसे जो एथिकल हैकिंग करता है ये security hacker ethical hacker is security hacker hacker who gains access to systems with a view to fix the identified एक सिक्योरिटी हैकर होता है जो सिस्टम की या कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रीच होने से बचाता है और वो चेक करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में या फिर नेटवर्क या फिर वेबसाइट में क्या क्या वीकनेसेस है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और ये ब्लैक हैट हैकर से सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है they may also perform penetration testing and vulnerability assessments penetration testing एक अलग में टॉपिक है कि मतलब वेबसाइट या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को पेनिट्रेट करके टेस्ट करना कि उसके क्या अलग अलग फ्लॉस है ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी मेरे द्वारा और वेलनेबिलिटी असेसमेंट्स के थ्रू भी किया जाता है लेकिन हैकर दरअसल बाय ब्लैक एच हैकर्स को और जो कंप्यूटर के नेटवर्क की साइबर सिक्योरिटी होती है उसको स्ट्रेंथन करते हैं cracker black hat black hat को क्रैकर क्यों बोला जाता है क्योंकि वो दरअसल मेनली अकाउंट्स क्रैक करते हैं और अकाउंट्स क्रैक करना डेटाबेस क्रैक करना वेबसाइट को क्रैक करना इसलिए उन्हें ब्लैक क्रैकर भी बोला जाता है पर मेनी ब्लैक हैट बुरे हैकर्स होते हैं hacker who gets access to computer system for personal gain ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो बिना बेवजह किसी भी सिस्टम में या फिर वेबसाइट में घुस जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए जब भी घुस जाते हैं या फिर जो कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा होता है तो उसको चोरी करके बेच देते हैं और इनका काम ही यही होता है the intent is usually to steal corporate data violate privacy rights transfer funds from bank accounts इनका इंटेंट इनका मकसद यही होता है कॉर्पोरेट डेटा जैसे कोई कंपनी है उसका कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूबल डेटा है उसको कंपनी के अंदर पेंट्रेट करके मतलब कंपनी के अंदर अगर मतलब उसके एक्सेस करके हैक करके उनका कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा चुरा देना और इसको सेल करना वायोलेट प्रिवेसी राइट्स राइट्स मतलब जैसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जैसे नेम फ़ोन नंबर जैसे अगर आप किसी की कंपनी के अंदर या फिर किसी वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको वायलेट कर देना और लीक कर देना जो जैसे कि डेटा पिक्चर्स होते हैं ये मेनली ब्लैक हैट हैकर्स द्वारा ही होता है transfer funds from bank accounts इनमें ये जैसे कि अगर किसी बैंक अकाउंट इन्होंने हैक कर लिया है तो ये उस बैंक अकाउंट से अपने अनोनमस बैंक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए ग्रे हैट तो आपको ब्लैक हैड हैकर नहीं बनना है एथिकल हैकर वाइट हैड बनना है क्योंकि मैं भी एथिकल हैकर हूँ और आपको एथिकल हैकिंग के बारे में ही बता रहा हूँ grey hat grey hat is a hacker who is in between ethical and black hat hackers. He she breaks into computer systems without authority with a view to identify weaknesses and reveal them to the system owner. तो जो ग्रे हैट होता है वो एथिकल हैकर वाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर के बीच में आता है क्योंकि ये कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर तो घुसता है पर किसी बुरे काम के लिए नहीं सिर्फ मज़े के लिए या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो वेबसाइट है उनको बताने के लिए कि उनमें ये फ्लॉ है Script kiddies. Script kiddies, an all-skilled person who gains access to computer system using already made tools. ये एक ऐसा नॉन स्किल्ड पर्सन होता है कि मतलब जिसे हैकिंग की या फिर साइबर सिक्योरिटी की इतनी नॉलेज नहीं होती है पर ये एक्सेस गेन करता है कंप्यूटर सिस्टम या फिर किसी भी वेबसाइट में यूजिंग ऑलरेडी मेड टूल्स जैसे काली लिनक्स होता है काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हैकर्स में बहुत फेमस है और बहुत यूज़ करते हैं उसे पेनिटेशन टेस्टर्स और भी नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं अपने हिसाब से इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे वट इज़ काली लिनक्स तो जैसे अगर क्रिएटिव काली लिनक्स यूज़ करता है काली लिनक्स के अंदर जो टूल्स यूज़ करता है कमांड्स होती हैं वो सिर्फ कहीं से भी देख के या फिर स्क्रिप्ट रन करके वो हैक कर लेता है किसी भी वेबसाइट को या फिर एक्सप्लॉइट करता है किसी भी वेबसाइट को इसको इतनी नॉलेज नहीं होती साइबर सिक्योरिटी की hacktivist a hacker who uses hacking to send religious, social, and political messages, activities तो एक्टिविटीज आप लोग सब ने सुना होगा जो भी प्रोटेस्ट करते हैं या फिर अवेयर करते हैं लोगों को किसी भी जो इनजस्टिस हो रहा होता है उसी तरह हैकिंग प्लस एक्टिविटीज एक्टिविटीज होता है आपने अनोनमस ग्रुप के बारे में सुना ही होगा अनोनमस ग्रुप के बारे में भी पॉडकास्ट या फिर वीडियो बनाई जाएगी एक अनोनमस ग्रुप एक हैक्टिविज्म ग्रुप है जो कि पूरी दुनिया भर में फेमस है A hacker who uses hacking to send a social, religious, and political messages. This is usually done by hijacking websites and leaving the message on the hijacked website. ये अपना दरअसल हैक के वेबसाइट्स नेटवर्क के अंदर घुस के उस वेबसाइट को डिफेस कर देते हैं अपना मैसेज पास करने के लिए phreaker hacker hacker who identifies and exploits computer hacking के बारे में तो सुना ही होगा बट जो फ्रीकर होता है वो दरअसल फ़ोन के सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई करता है वीकनेस और एक्सपर्ट करता है जैसे अगर कोई भी फ़ोन है तो वो कंप्यूटर के बजाय फ़ोन के अंदर जो वीकनेसेस होते हैं उनको ढूंढता है और अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है या फिर जो अगर होते हैं ब्लैक हेड के अंदर वी फ्रिकर्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं लोगों को स्कैम करने के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों की बुरी चीज़ों के लिए तो ये था types of hackers next part next video part three में हम introduction of cyber crime types of cyber crime के बारे में डिस्कस करेंगे तो अगर आपको ये हैकर हम सीरीज पार्ट टू पसंद आई तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो मिलते हैं अगले पार्ट थ्री